Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pile à 8 jours, puisque nous sommes le 2 décembre au moment où je recorde. On se retrouve pile à 8 jours de la date présumée du futur KVK, à savoir le 10 décembre. Si vous avez raté la vidéo où on en parle sur le leak de Lilith, je vous mets le lien en haut en suggestion. Normalement, d'après les infos que maintenant tout le monde a, à l'époque, ça venait juste de fuiter. Le KVK saison 3, donc sur les serveurs les plus anciens, aura lieu le 10 décembre et on est pile à 8 jours. Donc, c'est bien le pré-KVK qui commencerait, j'utilise un conditionnel, hein, à cette date-là, puisque si ça devait commencer maintenant, le si le KVK devait commencer le 10 décembre, le pré-KVK commencerait maintenant. Donc si vous avez raté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour en rater aucune. Je vous rappelle, on s'est fixé dans le live l'objectif pour janvier des 2000 abonnés. On avance bien depuis ce live, donc je vous en remercie. Continuons comme ça, on va pouvoir y arriver. On est au max, donc merci à vous et n'hésitez pas, vous le savez, ça aide beaucoup le référencement de la chaîne à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez le contenu. On avancera très rapidement comme ça et je vous en remercie une nouvelle fois. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet déjà quand vous vous connectez, personne ne peut le rater. Merveilleux, merveilleuse science du marketing, le Cyber Monday avec ce pack exceptionnel, seul de Cyber Monday, un seul jour. Évidemment, ce pack n'est pas mieux qu'un autre pack événementiel. Il est très standard. Je dirais même, de mon point de vue, qu'il est moins bien, car regardez, les items ne sont pas des coffres où vous avez le choix des ressources, ce sont des ressources imposées. Donc certes, ça peut paraître en quantité importante, mais quand c'est des ressources imposées et que vous n'avez pas le choix, ils en mettent toujours plus. Vous l'avez vu dans la vidéo des pack events que je vous ai faite. Je vous mets le lien en haut en suggestion si vous l'avez raté. Vous le voyez, cela d'habitude, quand c'est des coffres et qu'on a le choix, il y en a moins que quand on n'a pas le choix. Donc, Là, c'est comme le pack, euh, si on va voir euh, le lot de valeur, le pack euh, réserve de ressources, il y en a plus parce que c'est spécifique à ça. Et en plus, elles nous sont, on n'a pas le choix. Bref, en tout cas, quand on n'a pas le choix et qu'ils nous les imposent comme ça, qu'on n'a pas un coffre de ressources de niveau 1, 2, 3 ou 4, puisqu'au dernier pack c'est 4, et eh ben on a toujours plus de ressources. Donc ne pensez pas que c'est une bonne affaire. C'est un pack comme les autres. Je vous conseille de ne pas l'acheter, je vous conseille vraiment de vous réserver euh, euh, pour, les fêtes de fin d'année si vous voulez vous faire un petit plaisir. Ça sera toujours euh, plus optimisé, surtout lorsqu'elle cumule avec les dépenses de gemmes. Vous savez, dès que vous pensez, comme on vient d'avoir, quand vous dépensez 2500 gemmes dans, dans la journée, et eh ben, vous avez un, un cadeau, un coffre supplémentaire. Donc évidemment, c'est plus optimisé quand c'est comme ça. Donc ne vous ruez pas dessus. Alors en cette période calme, on a souvent, je dis calme parce que là si on est vraiment à 7 jours, 8 puisqu'on est le 2, si on a à 8 jours du, pré-KVK saison 3, là il faut se préparer. Donc là on voit qu'il y a un event à pop à partir de 0 selon les serveurs, selon là où moi j'ai des comptes, c'est soit des events d'accélérateur, de construction, d'entraînement, soit des events, soit un event de dépenses pour créer des troupes. Donc on est sur les deux. Évidemment, ça aurait été beaucoup mieux si c'était apparu en même temps que le MGE, le S Governor, mais c'est pas le cas. Donc euh, là, c'est de la dépense, je dirais, sèche uniquement pour un seul event, à savoir celui-là. Encore une fois, je vous conseille toujours, donc voyez, ça a pop hier le premier, on est le 2. Je vous conseille toujours, dans ce genre d'event de dépense, d'attendre le dernier jour pour les faire quand il n'y a pas de reset à minuit, puisque c'est les périodes les plus optimisées où vous pouvez voir si vous avez un cumul d'événements. Donc là, c'est pas le cas, donc on peut, on peut bourriner dessus. Quand euh, on a ce type d'event, moi je me pose toujours la même question et c'est vraiment un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. C'est est-ce que je dépense dans cet event ou est-ce que je me réserve pour le MyTS Gouverneur Puisque justement sur le plus grand gouverneur, le premier jour c'est exactement la même chose. Ça va être de la dépense d'accélérateur d'entraînement et le quatrième jour, le jeudi, ça va être de la, de la dépense pour augmenter euh, la puissance et ça inclut la puissance de construction. Ça va vraiment dépendre de votre serveur et du taux d'accélérateur que vous avez. Car très peu de joueurs ont euh, les, moyens, tout simplement, euh, sont, assez, sont des grosses baleines euh, et pour avoir assez pour dépenser et dans ce type d'event et dans le plus grand gouverneur. Et rarement on voit les joueurs s'afficher sur les deux. Là, quand on va aller regarder, qu'est-ce qu'on peut gagner là On peut gagner 20 têtes en or, quand on est premier, 10 têtes en deuxième, etc., etc. Donc ça décroît quand même très vite. Certes, c'est des têtes génériques et le plus grand gouverneur, c'est pas des têtes génériques, mais quand même, ça décroît très vite. Et on est sur des, accélérateurs de, qui comptent la minute et non pas la puissance gagnée. Donc vraiment, la dépense, là, il faut la calculer. Si on regarde sur mon serveur, le premier n'est pas à un niveau si important que ça, puisqu'il est à, 153, 157 000, pardon, 157 minutes. 157 000 minutes, si on fait la conversion, on regarde tout de suite, 157 000 minutes, tac, ça nous fait un peu plus de 2600 heures. 2600 heures, ça fait à peu près 110 euh, jours, donc euh, puisqu'il y en a un peu plus. Donc on va dire il a 110 jours d'accélérateur. 110 jours, c'est pas dingue du tout. S'il devait créer des T5 en, des en transformant des T4 en T5 avec des bons boosts, ça va prendre 12 heures, ce qui est le plus optimisé, hein, si, euh, comme on l'a déjà évoqué euh, dans les tips euh, de la vidéo tips du, plus grand gouverneur. Donc là, la façon du jour, il va faire 220, il va faire 440 000 troupes, 440, 000 troupes T5 en les upgradant, ça va lui permettre euh, de faire environ, hein, si euh, c'est de l'upgrade, ça va lui faire à peu près 26 millions de points sur le premier jour. S'il fait que des troupes, hein, évidemment, parce que vu son niveau, il ferait que des troupes, il n'a pas de construction à faire, euh, je le connais, Wolverine, donc ça sera ce qu'il fait, ce qui est le cas de la plupart des premiers. Donc, c'est pas énorme, 26 millions sur le Mathias Gouverneur, donc il a raison d'investir sur cet event-là où il peut se mettre premier avec euh, seulement, je dirais, 110 jours d'accélération, sachant que les premiers sur le Mathias Gouverneur claquent 200, 300, 400, 500, voire plus de jours euh, en boost d'accélération. Donc, quand vous hésitez là-dessus, j'en discutais hier avec euh, un guildmate, quand vous hésitez sur ce type d'event, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Quel est le nombre d'accélérateurs que vous ayez déjà en stock et qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez par exemple c'est Attila Est-ce que vous préférez avoir Attila Disons que vous allez avoir entre 10 et 20 têtes, c'est dur d'avoir le podium lorsqu'on est à se poser ce, type de question là. Est-ce que vous préférez avoir 10 ou 20 têtes d'Attila pour déclencher le pack et prendre le pack euh, les Non, c'est pas le pack euh, écrivain de l'histoire à 5,49€ euh, par la suite qui va encore vous rapporter 10 têtes génériques ou est-ce qu'il est mieux d'investir là C'est vraiment ce facteur là qui va être pris en considération. Moi, je vous conseille si vous ne pouvez pas vraiment jouer des sur votre serveur sur le Mathias Gouverneur, vraiment d'investir dans 20 têtes génériques. Et par la suite, vous essayerez d'avoir euh, dans le, roi des cartes qui apparaît une fois par mois, on devrait l'avoir dans la semaine je pense, euh, d'avoir euh, le, gouverneur qui vous manque. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus performant du point de vue de votre boost. En revanche, si vous ne pouvez pas jouer les trois premières places sur votre serveur sur cet event là, évidemment, je ne vous conseille pas de faire à partir de zéro. Et là, faut retourner dans le Mathias Gouverneur parce que vous pouvez viser un top 25 et le top 25 vous permet quand même d'avoir quelques têtes sur le Mathias Gouverneur. Si vous avez assez de boost pour jouer, euh, je dirais euh, là sur cet event là, vous en aurez aussi pour jouer le top 25 si vous vous retranchez dessus sur le Mathias Gouverneur. Donc vraiment plusieurs facteurs à prendre en considération. Si euh, je dois les résumer, le premier c'est la configuration de votre serveur. Si vous avez des joueurs qui malheureusement sont capables de bourriner le top 10 des deux events, bah, enfin le top 10, le top 10 de celui-là euh, tout temps, parce qu'une fois que vous avez passé la dixième place, faut quand même regarder, hein, vous tombez à trois sculptures en or, ça devient pas très intéressant vu l'investissement en boost euh, qu'il faut. Si les mêmes joueurs sont capables de vous bloquer le top 50 du Mathias Gouverneur, ben, malheureusement vous êtes dans un serveur où il y a énormément de baleines et de grosses baleines et très peu de low spawner ou de free player. Donc euh, ça va être très compliqué pour vous de jouer euh, les events et il va falloir jouer euh, les, simplement l'évolution de, votre, de votre ville, de votre village. Si en revanche vous n'êtes pas dans ce type de configuration là sur votre serveur, les facteurs donc à prendre en considération, est-ce que J'attends le dernier jour de l'event. Est-ce que je peux jouer le top 3 de l'event, c'est-à-dire m'assurer au moins 5 sculptures Si vous n'êtes pas capable de le faire, gardez, conservez pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois s'il le faut, pour investir à un moment où vous voulez vraiment le gouverneur. Vous pouvez le faire au niveau du plus grand gouverneur. Vous pouvez le faire sur ce type d'event si vous préférez des têtes génériques. Sachant bien évidemment que même une première place là vous assurera uniquement 20 sculptures en or génériques. Mais c'est quasiment 20 sculptures plus faciles à prendre que 20 euh, sculptures dans le plus grand gouverneur. Puisque si je dis pas de bêtises, 20 sculptures dans le plus grand gouverneur, ça doit être un top 10 ou un top 15. Je crois que c'est un top 10. Donc euh, il faut être capable de le tenir. Ça reste quand même euh, des niveaux très élevés. Et si vous ne faites pas vos 25, 30, 35 millions de points, ça va être difficile. Donc calculez bien ça avant. Sachant que là, on est sur plusieurs types d'accélérateurs, entraînement et construction. Donc, ça vous permet peut-être aussi de vous donner une indication, vaut mieux investir ici ou investir dans le plus grand gouverneur car euh, les accélérateurs de construction dans le plus grand gouverneur vous rapporteront moins de points le jour 4 qu'investi euh, dans euh, ce type d'event. Quand je dis vous rapporteront moins de points, c'est-à-dire que la dépense ne sera, plus profitable ici puisque ça va, les gros joueurs ce facteur-là aussi à prendre en considération. Les gros joueurs qui sont déjà au maximum, eux, ne pourront faire que des, accélérateurs d'entraînement puisqu'ils n'ont plus de construction à faire. Donc si vous avez un gros stock d'accélérateurs de construction, là, il n'y a pas tellement de questions à se poser. C'est dans cet event-là qu'il faut investir pour essayer de se classer le mieux possible. Et c'est pour ça qu'on le voit ici, euh, Zach comme Alex Maroufleur et comme les suivants, excepté euh, Pepto, donc si on exclut le premier et le cinquième, sont des joueurs qui n'ont pas leur construction au maximum. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent bien se classer là-dessus en utilisant leurs accélérateurs de construction. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé euh, cette vidéo à vous décider s'il faut investir ou pas. Parce que on me, pose, on me l'a posé encore euh, hier la question, est-ce qu'on y va, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me réserve pour le plus grand gouverneur c'est des questions qu'il faut se poser. Le mieux, évidemment, de réussir à investir un petit peu ici pour gagner 2, 3 têtes et investir un petit peu dans le plus grand gouverneur pour gagner 3, 4, 5 têtes. Ça peut être intéressant puisque vu que le plus grand gouverneur va revenir plusieurs fois, au moins 3 fois le même commandant, si vous avez plusieurs fois 5 têtes, au moins 2 fois 5 têtes, ça va vous assurer de pouvoir débloquer euh, le gouverneur en question.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 pour euh, les lives, à savoir 11h ou 18h. Apparemment, 18h est largement en tête. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.